El conejo ayudante. Problema 1. Estoy enfada con mi hija porque no ha aprobado el curso. Hola, oh, muchas veces en la vida hay situaciones que no cumplen con nuestras expectativas. Su hija no tuvo éxito en el curso y no pasó. Es normal un cierto sentimiento de decepción, pero hay que intentar entenderla. Por isto ocorrer, Se foi porque ele não estudou, ou não tinha interesses, ou tinha dificuldades em curso. Então, você de, deveria falar com ele sobre isto. E recorda que a vida não é só o hecho de vitórias, as derrotas estão acá para recordarmos que podemos ganhar uma vida. Problema 2. não encontro trabalho e estou muito perdido no mundo. Olá, encontrar trabalho não é algo muito fácil e aún mais que estamos em um tempo de pandemia e, por tanto, a situação é pior. mas há que analisar o que debes fazer Se, eh, se for os estudos, debes procurar cursos e novas formas de conhecimento em sua área. E nunca debes de eh, renunciar de seus objetivos. Debes fazer eh, a procura e esforço de suas motivações. Pero una vida sin trabajo es peor que una vida con trabajo. Muchas gracias.